Sí. Cristall poètic, 2021. La fi de Babel, Rafael Sosies. L'escola. Vull recordar la mítica estructura que han disfressat d'urgents i imprescindibles necessitats. Veuré l'arcada al pati, l'ample balcó, que observa l'exercici, d'entrada gran que enfatitza les rutes d'en Ramon Llull. La gèlida cisterna, el remoreig de veies, les figures del mestres veis, el solí respectable del director, el toc de campana. Començaré com si em posàs domini, sempre el petit, quan les edats no marquen l'il·lació dels anys a la tercera. Pujaré alt, fins la darrera grada, quan t'han mostrat el darrers l'aventura d'haver creuat la més vital fermesa. No he despert encara i m'agombola la, la lassitud dels dies que triomfen que el porter repica la campana.